Saluton kai bonvenon al nia jauda medito. Hodiau mi volas de nove preni parton de la originale vercaro de Zamenhof, kiun mi ne prenis lasta tempe, tio estas la antau paroloi, kiui estas tre gravai en la vercaro de la iniziatoro de la linguo. Kai mi prenos parton de la antau parolo alla dua libro 1800 hoc hoc cae mi legos el pagio dudec quin la temo estas la criticoi al la lingvo proiecto a unui paroli spri l'autoro an stata o paroli pri la fero ili au shutis complimento in al rigardigis quiom da malfacile laboro credeble la fero min costis, cae, laudante la autoron, ili prescau tute forgesis paroli pri l'utilezzo cae la signifo de la fero, cae decidigi la publicon labori por gi. Aliai, ne trovante in mia vercola instruitan mixagion cae la instruita teorian filosofadon, qui in illi cutimis renconti in cia grava verco, timis, che la pseudonima autoro eble estas ne suffice instruita, au ne suffice merita, ca illi timis esprimi decida in iugion, pli multe penante malcovri, covri, quio estas la pseudonima autoro. Uh, tio estas la umi interessa temo. Ciam ni ne havas plu argumentoen pri la merito de afero, ni attaccas la parolanto, la proponanton, ni attaccas la proponanton de la afero mem. Tiel nomata attaco alla persona. Do, eh, mi pensas che estas tre grave, kiam oni proponas ion clarigi la position oh mio dio ili comienza labori ci laboras. Laboras en la giardino laboras en la officina mi ne havas pro loco in sed mi controllo che ci estos uh, bone comprenebla poste do mi appunto estas la iena attentura laudo in alla homoi char laudas l'autoron, sed fa forgesas paroli pri la fero Char tio esas unu el la cutimai devo igioi alla successo. Lo afero i povas tutte mal successi, se la attento iras nur all'autoro, se estas positiva all'autoro, ties esas la punto. Mi pensas che ci tiu esos tre grava. Cai ni ciui povas mediti. Ciu ni faras tion? Cun aliei homui? Ne attentante la la vera in etsoin le propono, le afero, au ciu ni ricevas tion, ancao anstata o legi nia in verco in au priogi nia laboron oni attaccas nin kiel persona in no la defendo de zamenhof placas al mi multe char li simple esplicite clarigas tion char tio iam ni diru, malaltigas la riscon ricevi tion, char vi jam antau supposis, antau vidis la atacon. Cai ni povas lerni de Zamenhof fare tion conduti same. Nu, dankum pro via tento. Do morga o venos la uh, alia medito kion mi sorbendigos nun pro diversae cialoi, cilin la subtenanto eiam sias, cae por momente, antauen, sen fine.